Bocsász. Hello? Ez a lemez kikészít engem. Levelek? Kép? Kép? Ugyanez a kép van mindenhol? Hát ez nem... Kinyílt. But like, Hello? Hello? Ah! Hello? Who get? Are are you? Oh, 9 gigabytes. Are you? Are you N. Are you no? Ó, geci! Nem szabad ezt mondani. Csúnya szó. Mi van? Ne énekeljél, milyen picsa! Most komolyan! Ki mondta azt, hogyha egy kisgyerek énekel az aranyos? Csak lássak meg egyet, nagyon ütöm. hello? Mi a faszomba? Ki az? Ki az? Kapd már faszt. Kimászkál itt, bassz meg. Ki a fasz mászkál itt? Nem, nem, nem! Nem, nem, nem! Hagyjatok! Hagyjatok! Hagyjatok! Hagyjatok! Hagyjatok! Hagyjatok! Hagyjatok a faszomba! Isten, itt van ez a hülye picsába!